Trabaja demasiado por olvidar el pasado Tanta fiesta, no duermo aunque esté cansado Sigo tomando cerveza y me duele demasiado Pero me siento anestesiado Yo creo que merecido todo lo que me ha pasado Hoy herido, seguimos caminando Lo que yo quiero ya lo estoy gozando a malos pasos pero siempre estamos camellando Me lo merezco pero ya estoy fumando Con el remo siempre estamos quemando cuando yo lo estoy generando Ladran los perros lo que voy pasando Gano dinero pero estoy jugando Vente acabamos y no sé ni dónde ando Guanato flotando tu barrio está callando los del controlando Traigo a cuestas en la espalda Tanta mugre, tanta carga Tantas flores, tanto trauma Tanto de eso que tú amas Y cuando pienso que me siento perdido Y cuando siento que no tiene sentido Y cuánto vale morir en el olvido Y cuántas ganas de tirarse al vacío Y que me voy a llevar si esto no va a parar suficiente comida para nuestra saciedad Lo nuestro es de verdad, como al asesinar Ya no hay lugar para nadie dentro de la sociedad Salgo pa'l barrio y barrio vato torcido Hay una guerra y yo son los malheridos Los malvivientes y los malqueridos Yo me salgo pa' la calle cuando están dormidos La vida se me acaba pero yo le sigo dando tardamos, pero estamos navegando La vida se me acaba, pero yo le sigo Que no lo pero siempre estoy viajando La vida se me acaba, pero yo le sigo dando Lo que no ya me está pasando La vida se me acaba, pero yo, yo La vida se me acaba, pero yo le sigo dando La vida se me acaba, pero yo le sigo dando Nos tardamos, pero estamos navegando La vida se me acaba, pero yo le sigo la vida se me acaba pero yo le sigo dando Lo que imagino ya me está pasando La vida La vida se me acaba pero yo le sigo dando Yo le sigo dando Shit